Witajcie bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, e, do którego zaprosiłem, tak jak ostatnio, pamiętacie, e, mnemotechniczne rzeczy, czyli jak zapamiętać lepiej. E, zaprosiłem Martynę Podstrzegnik z kanału Majstersztyk Językowy. Cześć. I Martyna również się zgodziła wziąć udział w tym moim filmie dzisiejszym. Mianowicie, tak jak widzicie, tytuł niemieckie słowa, które wywołują uśmiech na twarzy. Wymyśliłem sobie taki tytuł, ponieważ faktycznie czasami mówiąc dla mnie normalne i statyczne, no, zwykłe słowa niemieckie, z którymi jestem obeznany, pewnie Martyna też, nagle y, są sytuacje, w których uczeń reaguje śmiechem albo, albo reakcją typu śmieszne, dziwne słowo, i tak dalej. I stwierdziłem, że po, powybieramy sobie te słowa i, i, zrobiliśmy właśnie tak, że ja wybrałem jakąś ilość słówek, Martyna również, z naszych doświadczeń lekcyjnych i postanowiliśmy z niej pozbierać taką kompilację takich właśnie wyrazów i Wam je przedstawić. Także miłej zabawy, zaczynamy. Pierwsze dwa słowa, które chciałbym Wam przedstawić, to są słowa, które uczniowie w szkole bardzo często pytają. Wiem to z własnego doświadczenia, też od moich koleżanek, kolegów germanistów, o co uczniowie pytają? O słowo zakręt i o słowo sześć. Ponieważ e, w pisowni widzicie w napisach, jak to słowo jest pisane i wszyscy spodziewają się słowa kurwę. Tam nie ma tego słowa, to się czyta kłofe. Kłofe. V czytam jak F, a QER, kur, to nie jest zwykły kur, tylko kua. Tak jak w słowie na przykład cua. Dlatego to jest kłofe a nie tak jak większość z Was myśli albo myślała. Drugim słowem, to jest słowo, to jest liczebnik 6 i tam też bardzo dużo osób się spodziewa, że widzicie w tej pisowni, jak to jest napisane, wszyscy się spodziewają słowa seks. No, dla dzieciaków z podstawówki to naprawdę jest kupa śmiechu i wielki powód do tego, żeby przez 5 minut nie dojść do siebie. Natomiast to się czyta zeks. Zeks. SK w wielu przypadkach czytane jest jak Z, natomiast CH tym przypadku czytane jest jak K i to jest ZEX. Takie dwa słowa na początek. Martyna, a co, jak ty, to, jakie ty masz słóweczka? E, ja taką wiązanką zacznę może. O. <laughs> Popo, pipi, pupę, pumpę. I to są cztery słowa. E, pierwsze to jest e, popo, Y, co oznaczała po prostu pupa. Nie wiem, czy y, znasz taką piosenkę dla dzieci na y, YouTubie Hände waschen. Jest Hände waschen, Füße waschen i właśnie Popo waschen. Mm, bardzo zabawna <laughs> piosenka. Także to jest potocznie mm, pupa, a bardziej jakbyśmy chcieli powiedzieć pośladki, to już byśmy powiedzieli der Hintern. E, coś chciałaś dodać? Tak, chciałem dodać, bo w sumie mhm. E, ja to słowo kojarzę nie jako popo, tylko też słyszymy jako samo po. A tak, też, też może być. Aha, e, Co pamiętajmy, że tak politycznie patrząc, jeżeli mamy firmę, firmę mamy partię polityczną PO, nie? no to Niemcy czytając to jako PO, no, no tak. muszą mieć jakieś tam skojarzenie lekkie, co to za partia, nie? <laughs> E, natomiast idąc, żeby, żeby, nie, żeby tutaj nie być za jedną ze stron, bo chciałbym cały czas pozostać jednak na tym kanale politycznie obiektywny albo niezaangażowany, chociaż jestem trochę, e, do PiSu też można by do, do coś dołożyć, ponieważ słowo pysn to, to jest, jest, właśnie szczać, to, tak. to nawet nie jest Aha. Mhm. sikać, nie? Sikać to jest, to pinkeln, tak. a pysn, także pys tylko przez dwa s to jest rozkaz, szczaj. Do tego tak. mamy PO. E, żarty poniżej pasa dzisiaj. No. E, tak, jeszcze bym dorzucił słowo do słowa po, e, rzeczownik aż, który ma dosyć tutaj znaczy dosyć takie już wulgarne znaczenie i wydźwięk. E, jest parę zdań z tym rzeczownikiem, ale ze względu na mój kanał i na poziom, nie, myślę, że <laughs> znajdziecie sobie E, albo w opisie dam. O, w opisie dam Może filmu. Być. No, żeby nie, nie szaleć za bardzo. E, rozwijając e, dalej ten, tę wiązankę, das pipi to jest siku, mm, też tak mówiąc dość potocznie, a w cały zwrot to będzie pipi machen, ich muss pipi machen na przykład. Da, kolejne słowo to jest die Puppe i to jest po prostu lalka. To jest lalka, to jest taka też może być jakaś maskotka. E, nie ma w niemieckim żadnych takich dziwnych e, konotacji. A pumpę e, to jest po prostu śmiesznie brzmi. To nie jest może nic takiego bardzo wyjątkowego. To jest pompa. W sensie pompka, ale nie taka jaką robimy, żeby wzmocnić mięśnie, tylko właśnie, żeby napompować powietrze. Pompa, na przykład beton, pumpę może być i no i też wydaje mi się dość sympatycznie brzmi to po, połączenie z półgłoski P z, tak. z, samogórzkami. To znaczy, że my mamy w polskim pompować i jak słyszymy U, to na, nam się tworzy takie polskie pumpować, nie? No, no, no. I już to jest takie... takie wywołuje uśmiech na twarzy. Następne słowo na dzisiaj to jest defraja. Defraja. I tak jak wiemy, Y, słowo frajer ma w języku polskim swoje znaczenie. Ktoś, kogoś nazywamy frajerem, albo ktoś nas nie nazywa frajerem, nie daj Boże frajerem, no to znaczy, że co, co rozumie się przez to? Rozumie się osobę głupią, naiwną, y, łatwowierną. To troszeczkę od kontekstu zależy, od sytuacji, nie? Natomiast słuchajcie, to jest słowo, które der Freya, to słowo, które istnieje tylko w niemieckim, e, znaczeniowo. Mianowicie oznacza mężczyznę, który korzysta z usług prostytutek. E, po prostu. I to nawet nie jest obraźliwe. To jest rodzaj pojęcia, który jest, e, który jest omawiany w artykułach niemieckich, mhm. używany. To nie jest obraźliwe pojęcie słowa, po prostu to jest jakby słowo informujące, kto kimś jest, e, kto co robi. <laughs> Der Freie. E, natomiast drugie słowo to jest takie właśnie też niejako z, bra- <laughs> niejako z branży, bo jak to brzmi. Mianowicie, y, znacie czasownik słyszeć, hören, nie? Hören, tam jest umlaut. I pojęcie ja słyszę, odmiana tego czasownika brzmi ich höre, ich höre. I mam uczniów, którzy mają problemy z wymową tego umlautu i mówią zwykłe u, ich hure, ich hure. A wiecie co to oznacza? Ja dziwka. Trzeba Także robić uwaga. dzióbki. Umlauty ładnie. <laughs> tak. Bo to, bo to się może źle skończyć. Dobrze, więc teraz y, dwa słowa ode mnie. Y, pierwsza z nich to papa i y, to jest taki wykrzyknik oznaczający bzdury. Czyli jeśli się z czymś nie zgadzamy, kto, y, <laughs> kto coś powiedział, to możemy po prostu zareagować takim jednym słowem. <laughs> Ach, papa a drugie słowo jest bardzo podobne w znaczeniu, a śmiesznie brzmi, to jest kwacz. To jest rzeczownik dia, kwacz. Yy, trochę nam się, nie wiem, kojarzy z kwakaniem. Z kaczką. <laughs> z kaczką. E, a oznacza też e, bzdury. I na przykład e, taki, taki zwrot Red keinen kwacz. Nie gadaj bzdur. Albo Was soll der Co to mają być za bzdury? Myślę, że mm, też często używane w języku mówionym i zabawne. Dobra, moja kolej. E, weźmy sobie słowo, które też wywołuje takie właśnie takie emocje śmieszne. E, słowo sztolc. E, pewnie albo kojarzycie z polskim słowem, już zostawmy te polskie słowo, nie? Sztolec. No, powiedziałem. W sumie to nie jest sztolec, nie? To stolec. Ale sztolc oznacza dumny. Mhm. Dumny z kogoś i to jest w ogóle reakcja przymiotnika Jestem z ciebie dumny, mówi ojciec do syna, powie to po niemiecku. Ich bin stolz auf dich. Stolz auf dich. Yy, stolz yy, to jest rekcja, tam jest przymiotnik auf. Jak słyszycie, z racji, że jest dich, no to akusatyw. I drugie słowo, które yy, oznacza kolorowy w języku niemieckim i to słowo bunt. Bunt, czyli słowo, które kojarzymy z językiem polskim jednoznacznie z tym słowem bunt, rewolucja, mhm. rewolta i tak dalej. E, jakieś zastosowanie e, kolorowe koszulki, bunte t-shirts, bunte t-shirts. No taki false point jakich tutaj no. kilka będzie, znaczy było właściwie. Tak, to jakby się zawiera w tej lekcji. Tak, tak jest. Dobrze, ja teraz takie słowa, które mm, wydaje mi się brzmią przyjemnie, a przez to mogą powodować uśmiech na twarzy, żeby być tutaj y, zgodnie z, z tematem. E, to są y, słowa, które kończą się na hien. Hien to jest y, właśnie końcówka, która często jest mm, używana, żeby coś zdrobnić. Możemy wziąć tyż, tyż hien. Ale są już słowa, które nie mają tej, tej formy bez tego hien i to jest na przykład maskotchen. Maskotchen. I chcę zaznaczyć, że te słowa, które kończą się na sien, zawsze są rodzajem niejakiego das. Dlatego właśnie jest das Mädchen, pomimo tego, że to jest dziewczyna, dziewczynka. Y, czyli to jest pierwsze słowo, maskotchen, a drugie Eichhörnchen. Eichhörnchen, czyli wiewiórka. To słowo wiewiórka też y, powoduje uśmiech na twarzy, podobno ciężko je wymówić też, y, no, no Polakom też, tak. ale, ale, ale też podobno mam... Amerykanie z tym mają problem. Także Myślę, że nie tylko. Faktycznie na lekcjach gdzieś mam taką lekcję, mam taką grupę E, z Nowego Sącza, pozdrawiam ich, wiedzą o kim mówię. E, na, na lekcję właśnie wprowadziliśmy Eichhörnchen i to, że tak powiem, zapisaliśmy fonetycznie najpierw, bo inaczej się nie dało tego ugryźć. Mhm. E, ja to wyjaśniłem, z czego to też, a propos z czego wynika tak. to słowo. Hörnchen to jest rożek, tak. bo horn to jest róg, mhm. a eiche to jest dąb. dąb. I dosłownie wiewiórka to jest dębowy, dębowy rożek cokolwiek by to nie oznaczało. Znaczy cokolwiek, no wiewiórkę. I następny liczebnik, który w sumie no też jest taki dosyć śmieszny, bo kojarzymy go w ogóle z innym słowem, mianowicie elf. Gdy uczniowie słyszą słowo elf, to może kojarzymy z jakimś krasnoludkiem, elfikiem małym. Natomiast elf to jest 11, liczebnik 11, elf. 11 y, elfów to, bo w ogóle elfę jest takie z rzeczownik, nie elfę. Natomiast 11 elfów to byłoby elf elfni. Kolejne dwa słowa, które, y, które mogą być zabawne, to jest y, dimape. Właśnie należy do tej dimape, należy do tej grupy falsche Freunde, czyli fałszywych przyjaciół, czyli słów, które nam się wydają, że je znamy z polskiego i wiemy co to znaczy, a się okazuje, że to kurcze, no inne znaczenie. Także dimape to jest teczka, aktówka, E, nie ma nic wspólnego z mapą, to jest Stadtplan albo Landkarte. E, natomiast drugie słowo to jest der Wasserhahn. Der Wasserhahn. I może nie brzmi jakoś super zabawnie, ale jak sobie rozbijemy to słowo, das Wasser, czyli e, woda i der Hahn, czyli kogut. Jak z koguta wody zrobił się kran? Nie wiem, ale kran to der Wasserhahn. Devaseham. Wcześniejsze słówko co było? Co Mapę. Mapę. Jeszcze byśmy może dorzucić słowo das Mäppchen, mhm. czyli zdrobnienie tego słowa, czyli piórnik. piórnik szkolny, nie? Tak. w którym dzieciaki trzymają te wszystkie przyrządy. Das Mäppchen. Natomiast skoro już po, pojawiło się słowo kran w języku polskim, mhm. to w języku niemieckim też jest słowo kran, der Kran. I to jest dźwig, czyli urządzenie, które ma na celu podnosić pewne rzeczy i przenosić je dalej, wyżej na jakieś tam cały temat budowlany, nie? The Kran to jest dźwig. I teraz moje słowa. Yy, się uśmiechają, gdy się dowiadują, że, mie że mieszkaniec Hamburga to jest der Hamburga. Hamburga. To jest mieszkaniec Hamburga. Dlaczego? Yy, mieszkańcy miast, nazwy tych, tych mieszkańców, dobrze mówię? Tak, nazwy tworzymy poprzez dodanie końcówki ER. Tak, dlatego na przykład skoro mamy München, Monachium, to Münchnea to jest Monachijczyk. Skoro mamy Berlin, Berlin, to Berlina to jest Berlińczyk. I tak samo tutaj mamy Hamburg i Hamburga, mieszkaniec Hamburga. I kolejne słowo, które też e, brzmieniowo jest identyczny jak w, w polskim. Pamiętam, że tu miałem gdzieś na fonetyce jakieś takie problemy, żeby to rozpoznać. Słowo, jeżeli ja powiem słowo co, no to wy kojarzycie słowo co jako co to jest, co to było i tak dalej. Natomiast pisownia dea co to jest zo. Po prostu zo. Mhm. Z czytamy jak C, podwójne O czytamy jako takie długie O i powstaje nam słowo co, dea co. Iwa im co. Byłem w zoo. Mhm. Jeszcze jak mówiłeś o tym hamburgerze, to właśnie możemy dodać, że hamburger ym, to jest właśnie taki, taka potrawa, która pochodzi z Hamburga. To tam nie ma niemieckiej, y, angielskiej słowa szynka, tylko właśnie hamburger wziął się od hamburski. Hamburger, steak, ym, y, właśnie y, niemieccy emigranci, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku, taką potrawę ze sobą przywieźli, no a żeby było krócej, mówimy na no to hamburger, także tam nie ma nic wspólnego z angielską szynką. To tego nie wiedziałem. <laughs> no, Ameryka, Ameryka być, na, na, hamburgerach niemieckich stoi. Więc może być wegetariański hamburger i nie jest może, to nic może, dziwnego. Wege, wege, nie? Wszystko na warzywach. E, moje następne dwa słowa to są takie słowa, które mm, w niezbyt taki pochlebny sposób określają osoby. Natomiast y, są mm, one zabawne. <laughs> Die Brillenschlange. Die Brillenschlange to jest osoba, która nosi okulary, a jest jakaś tam wysoka, powiedzmy tak, czyli e, byśmy powiedzieli okularnik może. Die bryle... W kontekście węża, nie? Tak? Tak, tak, że jakby wę, wąż z okularami. I bryle, okulary, die Schlange, e, to jest wąż no w tym kontekście wąż kolejka, ale tutaj zostaniemy przy, przy wężu. A drugi to der Spargeltasan, der Spargeltasan. Spargel to są y, szparagi, e, a Tarzan, no to myślę, że każdy zna Tarzana, <laughs> e, tego mm, szczupłego, umięśnionego mężczyznę, który żył. Skakał po lia, lianami, przed, tak przemieszczał się między no. drzewami. No. I, kogo, i, w ten sposób określamy kogoś, To jest bardzo, bardzo chudy szpaget azan. I teraz parę słówek, które należą do tej samej grupy e, i po polsku, i po niemiecku one są podobne. Gdzieś tam się pojawiają podobieństwa między tymi dwoma e, grupami e, słówek, zarówno w polskim, jak i w niemieckim. Słowo kot, zwierzę, zwierzaczek, po niemiecku to jest dikace. I teraz kojarzymy nagle, że słowo katz rozumiemy, że ktoś ma kaca, czyli rozumiemy, ja będę dorosłym wyjaśniał, co to jest, co, tato, co to jest kac? Wszyscy wiemy, po długiej, upojnej, alkoholowej nocy czy wieczorze, rano czujemy się, jak to się mówi, nie tęgo. I to jest właśnie ten kac. I w języku niemieckim kac w tym pojęciu właśnie stanu po tym upojeniu alkoholowym następnego dnia to jest słowo i to widziałem kilka słów kata albo kateriamea ale skupmy się na dekata. Dekatę, słuchajcie, dosłownie po niemiecku to jest kocur. Czyli jeżeli ktoś ma kaca, to er hat einen Kater, czyli dosłownie on ma kocura. On ma kocura po niemiecku, ale rozumiemy to dosłownie jako, jako znaczeniowo on ma kaca, czyli no, wczoraj się spił. Ehm, także te koty tutaj gdzieś tam się kręcą wokół nas, bo w ogóle jest rzeczownik der Kot. Jest rzeczownik der Kot, i to jest błoto. Na pytanie V. Gates możemy oczywiście odpowiedzieć good, ale jeśli czujemy się akurat trochę gorzej, to możemy powiedzieć zulala. I to jest właśnie sposób, by wyrazić to, że czujemy się tak sobie. To jest podobne jak angielskie so-so. Zulala. E, oczywiście e, w takim języku mówionym tak no rzucę, że my tak mówimy po polsku, że to jest tak jakby japońskie jako tako. Nie? Jako tako. Czyli takie ani super, ani źle, rewelacji nie ma. Nic specjalnego. No, ale raczej tendencja jest raczej chyba spadkowa, słabo. nie? Tak, raczej są. Lulala. Ym, tak jest. I drugie słowo, które ym, mm, też ciekawie brzmi w kontekście ym, mm, angielskiego, to jest y, rekin. Rekin po niemiecku to jest der Hai. Y, no i może nam się kojarzyć właśnie z takim cześć <laughs> po angielsku. Polskie słowo zupa. To jest niemiecka zupę. Pisownia widzicie na dole w napisach. Natomiast bardzo to przypomina słowo super w wymowie po niemiecku. Czyli polska, polskie słowo super czyta się po niemiecku zupa. Jakbyśmy chcieli zmontować takie zdanie super zupa, nie? bo jesteśmy zachwyceni czyjąś zupą, którą nam ktoś podał i nalał, to powiemy po niemiecku Zupa, zupa. Zupa, zupa. O, niektórych to śmieszy. <laughs> Nas śmieszy, jak widać. Poważnie. I na koniec trzy zdania, słuchajcie, które mm, e, poprzez dobranie słownictwa i poszczególną wymowę moi widzowie, uczniowie uważają za śmieszne. E, z racji tego, że mogę z Wami się to zabawić, najpierw je powiem po polsku, Wy je sobie stworzycie po niemiecku i potem dam Wam wersję niemiecką, nie? Na przykład takie zdanie to musi być jego brat. E, od razu kontekst. Chodzi o to, że e, jest jakieś podejrzenie, kto to robi, kto jest za to, za to odpowiedzialny i wiemy, że jego brat ma takie zdolności, że on to zorganizował ten koncert. I kto zorganizował ten koncert, to musi być jego brat, w sensie on jest za to odpowiedzialny. Po niemiecku Das muss sein Bruder sein. Das muss sein Bruder sein. Pierwsze sein oznacza jego, to jest zaimek dzierżawczy, a drugie sein oznacza być, czasownik bez okoliczniku. Taka, taka dziwiadło fonetyczne, nie? Drugie zdanie. Pytamy jakąś kobietę, czy pani ją słyszy? Sytuacja w szkole muzycznej i pytamy nauczycielki, czy słyszę tą dziewczynę, która śpiewa tam w sali obok. Czy pani ją słyszy? I to pytanie zabrzmiałoby po, po niemiecku Hören Sie sie? Hören Sie sie? Czyli te dwa Zizi, tak jak zespół Zizi Top. Kojarzysz, nie? No, są, są pokolenia, które nie znają. Takie brody siwe, mikrofony mieli na kształt tych rur wydechowych od ciężarówek. No, dobry stary rock blues. I ostatnie zdanie. Przyjechała dziewczyna w gości do kogoś i są gospodarze i my tych gospodarzy pytamy, słuchajcie, czy wy chcielibyście jej pokazać jej pokój, no, w którym będzie mieszkała przez te parę dni, parę tygodni, parę miesięcy. Czy chcielibyście jej pokazać jej pokój? I brzmi to po niemiecku tak. Möchtet ihr ihr ihr Zimmer zeigen? Jeszcze raz powtórzę. Möchtet ihr ihr ihr Zimmer zeigen? Pierwsze ja to jest myśl that ja. Czy wy chcielibyście? Pytanie do was. Drugie ja to jest ona w datywie. Komu, czemu, jej. A trzecie ja to jest zajmie dzierżawczy jej pokój. I cyma. To by było na tyle, słuchajcie. Dziękujemy za uwagę. Dzięki, że Martyna wpadła na... Dzięki za zaproszenie. Że mogła tutaj być i, i, i mogliśmy nakręcić ten odcinek. Zapraszam na kolejne. E, w opisie filmu macie informacje o moich o promocjach i tak dalej, ale już nie o tym teraz głowa. E, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia.